سلام دوباره امروز شنبه آخرای فکر کنم 29 باشه دقیقا نمیدونم چه تاریخی امروز نوام هستش هوا امروز خیلی صبح بود با اینکه برنامه ریزی کرده بودم یه جایی نزدیک برم برای پیاده روی به قول معروف گلگشت ولی چون خیلی بارونی بود و سرد بود و زیر یک درجه رو نشون میداد برای همین اولش منصرف شدم ولی از همون جذب کردم نه اینطوری نمیشه حیفه که این روز بارونی رو توی خونه بمونم همین دیگه بساتم رو جمع کردم بعد را افتادم اومدم توی منطقه‌ای که اسمش نتاتال هستش توی نورتاین وستفالن اینجا تا حالا نبودم از روی نقشه پیداش کردم بعد چون عکسای خیلی خوبی ازش دیدم فکر کردم که جمع میکنم میام خوشبختانه توی راه دیدم که هوا داره هی بهتر میشه بعد هوا خیلی سریع تغییر کرد اصلا بارونه نیست آسمون صاف صافه definitiv eine gute. من خیلی به فارسی دنبال این گشتم که نتتال چی میشه به فارسی تازه یادم افتادش که چیز همون به اصطلاح تالاب میشه مثل تالاب انزلی خودمون توی ایران آره دقیقا دقیقا همینطوره تالاب <laughs> میشه اینجا میشینم که یه خستگی در بکنم متاسفانه هیچ جای خشکی پیدا نکردم که بتونم یه آتیشی درست بکنم غذای گرم بکنم و چیزی بخورم حالا موقتا اینجا میشینم یه خستگی در میکنم چیز خیلی خوشگل پیدا کردم اینجا قافلگیرم کرد جنگلی که من اینجا پیدا کردم یه جور خاص خیلی وحشی به نظر میرسه ولی اینجا هنوز آدم ها در حال رفت آمد هستن خیلی ترسم. آه آه اینجا باید مراقب بود درخت تا یه حدود زیادی افتادن لق هستن ترجیح میدم واردش نشم اونجا یه کوچولو منو ترسون برای اینکه انگار که یه حیوان یا دو تا حیوان وحشی دور برا این نزدیکی ها هستن جاش خیلی تازه است و همین سعی میکنم از اینجا یه مقداری دور بشم هیچ کس دیده نمیشه هیچ کس اینجا نیست فرار رو برقرار ترجیح میدم من اینجا هم همینطور کاملا مشخصه حتی جایی هم هستش نمیتونم تشخیص بدم که رد پای چی هستش خب اینجا زیر اندازم رو انداختم و جای خلوت و دنجی ظاهرا سعی کردم اون بالا برم ولی از اونجایی که خیلی تقلقه به ریسکش نمیارزید و داخلش هم خیلی تنگ بود برای کلی پشتیم جا نبود ولی پرسپکتیو خیلی قشنگیه الان دارم نیم ساعت با این فلز مسخره ور میرم که سر همش بکنم برای روشن کردن آتیش بالاخره موفق شدم از اونجایی که زیاد غذا نمیخورم هر چی که میمونه رو برمیگردونم خونه زو. یه دونه تخم مرغ بیشتر توش نمیشکنم بقیهش چیه؟ لوبیا لوبیای سفید او ناین زویا بونه بجای لوبیای سفید گرفتم ایسه گال. مهم نیست اینم باز همش زیاده با اینکه یه دوز کوچیک بردم ولی همه رو نمیتونم استفاده کنم میذارم یه گوشه کنار در واقع غذا برای دو نفر آوردم من انگار لوبیای قرمز نه همه رو میریزم اینجا قشنگ و زیبا سلم نمیاد گل کنم برم خونه من از اینجا شروع کردم مسیرم رو بعد این قسمت رو رفتم یه چیزی حدود یک ساعت طول کشید بعدش اینجا رو به جایی که بیام سمت چپ این قسمت بالا رو من رفتم من تا این مسیر اینجا من تا این مسیر اینجا رفتم بعد از این مسیر برگشتم اومدم کجا اومدم توی جنگل این قسمت این قسمت اتراق کردم غذا درست کردم بعد دوباره برگشتم به مسیری که الانم دوباره برگشتم به پارک پلاس مسیری که اومدم حالا باید بعدش دوباره برنامه ریزی بکنم برای اینکه اینجا رو میشه یه دور قمری زد یه چیزی بوده دو ساعت و نیم طول میکشه فقط راه رفتنش دو ساعت و نیم طول میکشه خواستم امروز فقط با اینجا یکم آشنا بشم و ببینم که چقدر ارزش رو داره که براش یک روز, وقت گذاشت خوبه برای سه ساعت چهار ساعت خوبه ولی آدم توی تابستون اگر وقت بیشتری بذاره این منطقه رو این ناحیه رو کامل دور بزنه خیلی بهتره کنم حدود یک درجه هستش بیرون چند بار اومدم کلاهو بردارم از سرم ببینم چه شکلی او بعد خیلی دلم تنگ شده برای ایران خیلی دلم میخواد بیام اون طرف متاسفانه وضعیت کرونا خیلی وحشتناک شده دوباره توی آلمان بعد ریسکش خیلی زیاده یه ماه دیگه باید دوباره واکسن بزنم امیدوارم که همتون واکسن زده باشید مراقب خودتون باشید دور زمانی بعدیه نمیدونیم این ویروس ما رو به کجا میبره همین دیگه روز خوبی براتون آرزو میکنم امیدوارم که ویدیو رو ببینید بعد خوشحال میشم که من رو دنبال بکنید فالو بکنید منو بعدش این که چی خواستم بگم فردا یک شنبه تو خونه تعطیل هستم اگه حوصله داشتم ویدیو رو مونتاژ میکنم براتون روز خوبی آرزو میکنم امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید سردم شد کلا هم رو بذارم سرم و راه بیفتم برم سمت خونه یه چیزی حدود 60 کیلومتر راه دارم و فکر میکنم که ساعت چنده فکر میکنم تا ساعت پنج خونه باشم الان ساعت سه و نیمه اوکی تا ویدیوی بعدی خدافز